けでは不安だな戦の前に我らが襲われては出るとなればいや悪魔は死を恐れるというお達しるお達しねえど私のかな足がない ちと共に生きてくれ